दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग दोस्तों वेलकम बैक टू एक और माई न्यू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है और आज हम आए हैं दिवाली पे हमारे ट्रैक्टरों की सर्विस कराने के लिए ये मेरे दोस्त का ट्रैक्टर है और वो साथ में आए और इधर धुलाई चल रही है आज दिवाली का ऊपर सीजन है तो आज टाइम मुश्किल मिलेगा हमें और आज हम आए हमारे ट्रैक्टर की सर्विस कराने के लिए तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें आपको इस ब्लॉग में बहुत fishing, fishing. धुलाई अभियान चल रहा है यहाँ पर और तीन तीन ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है मर गया मर गया मर गया ये मार्केट है यहाँ पर और ये मार्केट में भीड़ लगी हुई है भी कचाकच दिवाली पे आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक भीड़ है यहाँ पर और हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए और यहाँ भीड़ है बहुत तकड़ी वाली यहाँ जाम पस पीछे रह गया मटकी मार के आ गए बाईपास होके ये निकल गए यहाँ पर भी अभी जाम लगा हुआ है और इधर का माहौल देख सकते हैं आप मार्केट का माहौल इधर सब्जी लगी हुई है सब्जी बाजार हाँ और यहाँ पर सेटे मिल रहे हैं आज और ये हमारे चिवाड़ो का मार्केट है दिवाली का हाट और इधर भी मार्केट का माहौल देख सकते हैं दिवाली दिवाली दिवाली इधर भी जाम लगा हुआ है और ये मार्केट का माहौल यहाँ पर दिवाली का ये जाम लगा गया है यहाँ पर भी और देख सकते हैं ओहो हर जगह भीड़ ही भीड़ है यहाँ तो हर जगह भीड़ ही भीड़ लगी हुई है जगह ही नहीं है जाने की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ है हमारे ब्लॉग साफ ब्लॉग बना रहे हैं जा रहे हैं मिर्ची मार्केट को आपको बताएंगे बहुत ठीक ही मिर्ची वाला का मार्केट बताएंगे आपको अगर लेना हो तो आप ले और इधर ज़रूर थोड़ी कमी भीड़ रहे मिर्ची मार्केट में मिर्ची लेने के लिए और मेरा दोस्त नमकीन बनाएगा इसके लिए मिर्ची लेने जा रहा है मिर्ची लेने जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत तगड़ी वाली मिर्ची मिलती है बहुत तीखी अगर हमारे यहाँ रहते हो तो आप जानते होंगे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में और देख सकते हैं ये पहुँच चुके हैं यहाँ भीड़ लगी हुई है यहाँ मिलती है तीखी मिर्ची ये आ गए अर्गेट ये अब चलते हैं हम आगे के दिखाते हैं आपको मार्केट में क्या क्या है हम हो गए हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर हमें वहाँ भी काम है लेने के लिए अब हम जाएंगे सब्जी मार्केट तो बाद में खाएंगे हम और ये मिर्ची मार्केट है यहाँ पर गरम मसाले मिलते हैं मच्छी मार्केट मच्छी मार्केट नहीं मिर्ची मार्केट पहुँच चुके हैं मार्केट के अंदर और ये गली है मार्केट के अंदर पहुँचने वाले हैं योगा मार्केट और हम आ गए सब्जी के ठेले पे किलो करना था पच्चीस का ठीक है ला ला ला ये मैं लगा आलू दूंगी तो वाले के पास आ गए हाँ? दस का दस ना लगाई जगह अपनी हाल पुत्र गया था मार्केट में आ गए पटाखे मार्केट में पटाखे वाले मार्केट में आ गए हम यहाँ पटाखे मिलेंगे सारे पूरे चिपौड़ो के यही पटाखे मिलेंगे <laughs> सब पटाखों की दुकान यही मिलेगी उनको पोर्ट रहे हो चौदह नंबर नंबर वाइज से दुकानें लग रही है यहाँ पर पटाखों की ओ देख सकते हो यहाँ पर माहौल पटाखों का माहौल और गणपति आड़ा की दुआरी यहाँ पर पटाखों का माहौल बराबर लोकल माल है आजा या मैजिक पटाखे पैदल लूट वाला आ अरे लूट वाला पता तो चला एक हो जाओगे ना एक मुर्गा छाप ले एक और ले ले दो दो जाओगे चढ़े ले लेना तो। तो। गोटा गोटा ले लो गोटा बढ़िया पता नहीं बढ़िया है उनमें है तू नहीं बना गोटा सब गोटा ले एक पैकेट वी आई पी गोटा इसमें इतने से पटाखे गया है दिवाली में कम पड़ेगा ये <laughs> और हम जा रहे हैं हमने पटाखे भी ले लिए और हम जा रहे हैं वापस रिटर्न और यहाँ का माहौल है पटाखों का ले पटाखे डाल दे इसमें रहे हैं हम रिटर्न जा रहे हैं वापस दोस्तों हमने पटाखे ले लिए और जा रहे हैं हम हम पट हम पटाखों के मार्केट से निकल चुके हैं अब जा रहे हैं हम माला लेने मोटरसाइकिल के लिए है हाँ। और हम चलते हैं माला की दुकान पे दिखाते हैं आपको आगे माला की दुकान हमें वहाँ जाना है और देखते हैं माला की क्या रेट चल रही है यहाँ पर हाँ। भाई साहब आ गए ये क्या ले गए माला लेगा ना माला लेगा लियो तो निकलो दुकान पे हाँ? ले ले माला है अच्छी अच्छी वैरायटी की ओ हाँ? तेरी हाँ? <laughs> तो अटैक मत ना होता तो है सही बताओ ना कोई ले फूल आ रहे हैं अरे यार बढ़िया चीज है ये की हाँ वो तो पे पचास से नीचे कोई ना माल तीस रुपए और अच्छी का मार्केट का माहौल तो ने मना कर दी ना वसीम और की लेंगे जी अरे ले लो ले अस्सी रुपया दो दस रुपये हाँ? अस्सी रुपया दो अस्सी नब्बे में पीछे पड़े और इधर भी मार्केट में भीड़ लगी हुई है शॉपिंग करके हमारी बाइक के पास यहाँ हमने बाइक खड़ी करी थी और ये हमारे छिपा बड़ोद की बार की नदी है अभी इसमें पानी जा रहा है कम जा रहा है और ये मार्केट की पुलिया है भीड़ लगी हुई भी दिवाली की ये सरकारी पुलिया बोलते हैं इसको और इस पर अभी बहुत भीड़ है और ये नदी अभी बुनी है फिलहाल में पुलिया और इधर काम चल रहा है यहाँ हमने बाइक पार्किंग करी थी और हमारी आधी शॉपिंग कंप्लीट हुई है अभी तो <laughs> ये है बस स्टैंड का नज़ारा ये हमारे चिवोड़ो की बस स्टैंड का नज़ारा हम घुस गए मार्केट के अंदर और यहाँ आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा भीड़ हर जगह पे ये मार्केट और मार्केट की भीड़ देख सकते हैं कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है हाँ, और ये मार्केट के अंदर की भीड़ का नज़ारा हम लेंगे यहाँ से बाईपास टर्न इधर हमको भीड़ नहीं मिलेगी और ये हमारे सब्जी मंडी सब्जी मंडी भी खाली है अभी और बाईपास पे कोई नहीं है दोस्तों हम आ गए बाईपास से रिटर्न इधर भीड़ नहीं है एक और बाईपास का रास्ता और हम निकल चुके हैं इस पतली सी गली में होके ऐसी ऐसी गलियों में लेके जा रहा है भाई ये और हम आ गए वापस मेन रोड पे हमने लिए माला वो भी तीस रुपए की एक और अभी खा लिए इधर तो कुछ नहीं उनसठ पड़ा है देख सकते हैं आप और यहाँ पर और भीड़ लग रही है यहाँ पर मिठाई लेने के लिए यहाँ पर गुलाम जामुन मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ट्रैफिक जाम इधर पीछे भी ट्रैफिक जाम एक और आगे मिठाई की दुकान है वहाँ भी भीड़ मिलेगी भाई और ये देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयों पर कितनी भीड़ है ये तो इधर आ गया मार्केट खुल्ला मार्केट है दिवाली की रौनक हम आ गए इकलेरा रोड पे और चले गए मेरे मार्केट और अभी खा लिए इधर क्या करेंगे इधर कहाँ जा रहा है गुलाब जामुन लेने गुलाब जामुन लेने अभी गुलाब जामुन नहीं मिले हमें गुलाब जामुन रसगुल्ले लेके आने इधर देख सकते हैं इधर तो भीड़ कम ही है भीड़ पीछे रह के बहुत भीड़ थी शोरूम और होंडा का शोरूम दोनों साथ में है और हम आए शर्मा जी की दुकान पे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की पूछने यहाँ पर क्या माहौल है और यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत भीड़ है और हम पहुँच चुके हैं ख़त्म हो गया है हमें यहाँ लगता है आज रसगुल्ले गुलाब जामुन ही मिलेंगे और हम वापस रिटर्न ले रहे हैं ये हमारी दान मंडी है पीछे और हम वापस जा रहे हैं मार्केट के अंदर घुसने रितेश शर्मा जी की दुकान और हमारी दान मंडी और अभी आ रहा है हमारे थोड़ी देर में हीरो का शोरूम फर्स्ट में होंडा शोरूम अरे आ गए हीरो शोरूम दोनों साथ में हीरो शोरूम और पीछे होंडा शोरूम और हम आ गए वापस मार्केट के अंदर प्रवेश कर चुके भाई रसगुल्ले नहीं मिल रहे एक काले ये कोई आती जाम है कि हाँ ये काला जाम है काला जाम <laughs> हेलो दोस्तों हम मार्केट से निकल चुके हैं सामान लेकर और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ और आपको दिखाते हैं शाम का माहौल क्या है दिवाली का तो आप वीडियो में तक जरूर बने रहना तो अभी तक के लिए हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको शाम को मैं आया था अभी हमारे खेतों की तरफ खेत पे दिया जलाने के लिए और अब देख सकते हो अभी हमारे खेत सारे खाली पड़े और मैंने हमारे खेत में सरसों और रखी है अभी कुछ हुआ नहीं अब चल चलो चलते हैं हम भी दिया जला के आते हैं सभी दिया जला के जा चुके हैं यहाँ से सब अपने खेतों पर दिया जलाते हैं आप भी कमेंट करके बताना आपकी तरफ क्या खेतों पे दिए जलाते हैं हमारे गांव में तो ये सभी खेतों में दिए जल जरूर जलाते हैं फिर हम मंदिर में जाएंगे दिए जलाने के लिए वहाँ का भी बताते हैं पहले यहाँ दिए जला लेते हैं तो चलो शुरू करते हैं दिया जला मैं बीचों बाद जा रहा हूँ अभी खेत के और आ गया मैं शायद बीचों बात और यहाँ पर एक दिया जलाते हैं हमारे यहाँ पर दिया जला दिया है मैंने यहाँ से और हम चलते हैं वापस घर की तरफ और मेरे और दोस्त भी आए दिया जलाने के लिए और मैं यहाँ कैस से वापस जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है धरती माता को चलते हैं घर की तरफ और ये मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है और मैंने दिया जला दिया है और हम जा रहे हैं घर की तरफ ये दोस्त तो लेट आएंगे तो चलो अब दिखाते हैं हम आपको गाँव में हमारे हनुमान जी के मंदिर जहाँ पर हम दिया जलाने जाते हैं वहाँ पर क्या माहौल है यार दीपक जला रहे दिवाली के हनुमान जी का चूतरा है और ये बिट्टू शूटर है हमारे मोहल्ले का अब बोल hello guys hello Hanuman ji के मंदिर पे दीपक जला दिए हम जाएंगे अब गांव में दीपक जलाने इस दोस्त के साथ तो चलो हाँ। बने रहना वीडियो में एंड तक हाँ। अंधेरे में दीपक बहुत जहर लग रहा है भाई ये क्या है एल्कोहल घास लेट जगह घास लेट में फटाखा जोएगा यहाँ पर बम विस्फोट करेगा ये फूटा फटा करना लाया और ये हमारे दीपक जल चुका है यहाँ पर और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ ये हमारे गांव के बाहर का खेत है अभी यहाँ कुछ नहीं अंधेरा हो रहा है और सब जगह दीपक जल रहे हैं आप देख सकते हैं हम भी दीपक जलाने आए थे और ये मेरा भाई अब चलते हैं दिखाते हैं शाम को कितने पटाखे फूटते हैं दिवाली के टाइम और मैं अभी शूट करूंगा गाँव का हमारे गाँव में क्या डेकोरेशन हो रहा है गाँव का नज़ारा बताऊंगा दिवाली का गाँव की दिवाली ये हमारे गाँव की दुकान दिवाली है अरे मंदिर जगमग जगमग ये हमारे मंदिर का माहौल है यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे गांव का मंदिर है ठाकुर साहब का ये हमारे पुजारी साहब है <laughs> हमारे गांव की देसी दिवाली और यहाँ का देसी नज़ारा अंधेरा काफी हो रहा है अभी दिए कम जल रहे हैं और धीरे धीरे रोशनी होएगी और रात को और ज्यादा माहौल होएगा यहाँ पर फटाके चलेंगे फटाके हमारा एक और व्यूवर है सब्सक्राइबर अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है दिवाली है पर अंधेरा है आप देख सकते हैं आप यहाँ पे दीपकों को तो कम है अंधेरा ज़्यादा है ये मेरे गांव का रात का माहौल है यहाँ पर यहाँ जरूर रोशनी दिखी है हमें घर भी हम आ गए हमारे बेरू जी के बेरू जी के डोक के तारे तो मस्त आ रहे थे भाई बेटे मस्त आ रहे हो बत्ते हैं तुझे लही कोटी जाकर ये भी हमारा सब्सक्राइबर है और ये हमारे गांव के भेरू जी है और यहाँ पर हम दीपक जलाने आए हैं दिवाली पे कुछ बोलो ये वो बोला ये नहीं बोला और ये हमारा यहाँ भी दीपक जल गया हम जाते हैं अब घर की तरफ और यहाँ से हमारा बाहर की तरफ रिटर्न हो जाएंगे मेरे चप्पल कहाँ गए हाँ? भाई को बाइक चलानी कम आती है मुझे उम्मीद है घर पे ठीक ठाक ले जाएगा <laughs> ये दूसरी बार पटकी है उसने <laughs> <laughs> एक साथ जो अलग अलग बैठक आकर इसकी उम्मीद नहीं है मुझे घर तक ठीक ठाक ले जाए मुझे अंधेरा हो रहा है यहाँ पर तो राम राम इधर भी अंधेरा ही है पूरा गांव अंधेरे से जगमगा रहे हैं हमारे और हम पहुंच चुके हैं हमारे मेन रोड पे और अब ये हमारा गांव था और हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ हमारे गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हम एंट्री कर रहे हैं गांव में और यहाँ पे दिवाली का देख सकते हो माहौल ये जल रहे हैं लगातार और देखो ये भी कम है इसमें चलो मेरा घर आ गया ये बाय बाय लाइक करो फॉलो बांधना लच्छो उसमें खर्च मत एक खाए वो है कि तुम अच्छा ओए पीछ ले गो हाँ, जाएंगे इसके आदमी फटाखा फूटेगा कि नहीं फूटेगा हाँ और एक साथ जोएंगे दोनों को वो तो जमना उड़ेगी हाल तो टेंशन को ले रहे थे हाल तो ऊपर ताले क्यों भाई थोड़ी अरे अरे तो तो मर गया एक ही आउट भली बात ये हमारे कमजोर आदमी बैठ गए देखना भी देखना आ गए आ गए आ गए बोरिंग आ गए कम फोड़ा इन दोनों ने डर गए थे <laughs> <laughs> मासी लग दो ये फिर आ गए एक्सपेरिमेंट करने विशाल अरे इधर है अंकित अरे दीवानो एक से जोले जोले डूब जाओगे तो फटाफट जो तो दो ता, ताली पे गाड़ी है पे दिवाली फटाफट यल्ले यल्ले बेटे यल्ले और यहाँ पर जो जो जो ये एक और आया एक्सपेरिमेंट करने जो जो जो ये डर रहे डर रहे अंकित से डर गए यहाँ पर हट जा हट जा हट जा हट जा जीतो माँ पे आ गया जीतो माँ पे अब हाँ जीतो फोटेगा सुर्रा क्या गया सुर्रा गया सुर्रा गया तो अरे सुर्रा गया सुर्रा गया सुर्रा गया है तो फूट भी सका कोई भरोसा कौन जीतो लड़ा गए अब लड़ा गए दूसरा पटाखा आ गया अब अरे ए अटी ऊपर तार दोस्तों अभी मजा आएगा क्या मजा आएगा अभी मजा आएगा ना बिड़ू अरे मैं रख फोन रख देना उल्टो ऊपर मरवाओगे तो ऊपर दिखे आओगे तो दो दिन लगा गया उठ मां बता दे ये इनका घर है ऊपर ऊपर हट हट हट आगे हट अरे यार दो एयरपोर्ट अब यहीं पे चला यहीं पे चला अरे ये जला दो वहां एक में आओगे ज्यादा देर से इमर इमर लगाइए जो जा रहा है यो भाई के लिए जो दो हां पुश हो गया ये टट्टा गया कूद जा रही हटी ना <laughs> नीचे ना जाओ दो खराब जी चोर <laughs> Ini Ya, oh, iya. siapa lagi?